bati hari umuntu uhari utakiriye nagira ngo niba abaturage ba gatoto bari ahangaha baripfuragura ubundi ubundi iyo numvise ko ari abaturage baje ba gatota ndabanza bakora ibyo nikoreraga umuntu se nawe uza ngo utarenza umukira w'ijana ngo ni umukiriya urimo ariko ihangane ubwo rero ngiye kubikurikirana nta kibazo eh. ariko muco eh, abakiriya bose ujye ubafata kimwe burya nta mafaranga aba makeya umukiriya wese ni nk'undi burya nta kibazo oya nibyo nundira amafaranga aba make ariko uramutse ubaguha nk'iyi bizinesi mm. hakaza umuntu ahubwo ngo cana imbabura urumva fata amavuta uyashyireho nurangiza ahubwo ngo ntekereza ikirayi ngo shyiraho ikirayi cy'ijana wahita umenya ko amafaranga atangana burya amafaranga ntabwo angana kuko kaveho rwose ntabwo angana angana ariko burya nyine amafaranga ni amafaranga umva hmm? washyiriyeho uh, burushete eshatu zingaro zingaro eshatu n'imibiri ibiri zingaro eshatu n'imibiri ibiri icyo ngiye kugenda bikurikirane eh. sibyo yeya nta masogonda ni nkaho mbese ubwo kuba ari wowe nta kibazo ariko hmm. <laughs> nyine nakubwira ngo nyine ubundi umugabo mbwa aseka imboga uhihangana rwose byakubayeho nta muntu bitabaho rwose <laughs> eh? byakubayeho se none se nyine nyiramba na se niba amubuze none se mutsi usibye kwirengagiza <laughs> oh, nyiramana ntabwo uri kumushakisha ahantu hose hari umuntu utazi ko nyiramana yabuze reka nta muntu bitabaho reba ariko nawe mutsi oh. reba ariko reba gucisigaho kiri utugambo twinshi se wagiye ukora ibintu si amagambo ariko buriya nk'umugabo mugenzi wanjye nakugira nk'inama ariko reba gufata nyiramana ukamuvuza ukamujyana kwa muganga ukamwitaho ukamuvuza yamara gukira agahita agutoroka ninde wakubwiye ko yanywebye se nyiramana ariko yaragukwebye ariko none se tuvugisha ukuri <laughs> ubu uzi aho ari eh, ntawe uzi nyine ni wazi nyine nanjye si mazi nyine ni ukubwira ngo ihangane nyine si ubundi iyo uje kunyakira hmm. ahubwo ukanyakiriza amagambo arusha ibyo naje kukenera kubera iki si inama z'ingirakamaro nyine sinazigwa nk'umugabo mugenzi wawe nijoro gushaka bushete yo kurya nawe nijoro gushaka inama eh. ahubwo nyamara ntabwo yambaye eh. nkwebyeye kuko bishobora no kuba baramusezere bakamuha taransiferi ibyo we ntabwo ubizi <laughs> yego se munsi nyine nyine ngoma amara umugabo atemba ajya mu nda nawe nyine yawe yanze kujya hanze nyine nturire nta kibazo nturire ariko se ibyo bitaro n'ibihe byamusezerera batakubwiye kandi nawe wamurwazaga ako kantu murangura he utugambo eh? utugambo turangura eh, ariko twe twotse ihene hano twotse ihene pe mu byo uzanyakiriza ntuzashyiremo amagambo kuko ufite menshi eee eh, ibyo nakwatse ubwo ni zingaro ahubwo kibonka ari hehe eh? zingaro nakubwiye eshatu n’imibiri ibiri na kibonka kibonka ari hehe kiboke nyine warahari reka ngenda nyine ibintu mbicapurishe mu masegonda inyama ku buryo izihiye imeze neza nindangiza nyine nzihe kiboke azikuzaniye nta kibazo ntacyo ariko mumbwirire eh. aze tube tuvugana ndamushaka nta kibazo eh, uramushaka cyane eh, mumbwirire aze nta kibazo ariko nyine wihangane ntibikurize ibintu byose byo kuba umugore yagucitse rwose ntibikurize rwose <laughs> reka buriya wamutakajeho amafaranga menshi nta muntu bitaho ku isi si wowe mugabo wenyine buriya buriya genda ugira ibyo noneho umutsi buriya rero wari kuryoherwa reka nze wowe bwira kibonka ze nta kibazo ah. tibo bite bite amakuru kuri na gurudesi uri kumudukira eh. ngerega umugore wanjye aba yampfunyikiye aba yagupfunyikiye eh, yamereza impamba rwose nkajya mu kazi nkwaho gake gake ndumva urugo rwanyu eh. ruzahora mu bihe bya buki urwa eh. buki eh. niba bakigupfunyikira urumva ko nari muri paradizo buriya madamu wanjye azi ibintu nkunda buriya ni nako kamaro ko gushaka burya umuntu agomba kukumenya akamenya ibintu ukunda akajya abigukorera nyine ntabwo wasohoka nkana aguha ikintu cyo kwitwara oh, inzara kwicaye mu nzira ze ntubona itandukaniro se nzi ko hari akantu ashaka kutuganira hari ubufasha ngo ushakaho ushaka umufasha ushaka umufasha harimo akantu se ko harimo akantu muri ubwo bufasha se ariko se kibu umuntu w'umuvandimwe azagusaba serivisi ubizane mu mafaranga n'umuntu w'umuvandimwe kweri ubusegeko naguhaye nagutwerereye bisi y'ubuntu none uratinyuka nkagusaba serivisi itagura n'ibihumbi bibiri ukanyishyuza mbere kibuga ah, ariko rero kuntwerera ko nyine warantwerereye kandi byari oya nubwo byaba byo ubutumye mvuga nzana ibintu by'intwererano kandi atari ngombwa burya nta mugabo uvuga ibyo yatwerereye ni kutumye mbivuga kubera nusubye ngusabye serivisi ntamenye iyo ariyo mutangiye kujya mu biciro ariko njyewe nari ntaragera aho ngaho neza narengiyeyo ariko nari ntarahagera hari ukuntu nyumvishe nabi ngewe ukuntu nyumvishije ntabwo ariko ngenda bivugaga ngewe ikintu nashakaga nyine ni akantu ko kwimirira sibyo naka burushete ngashikuraho erega iyo umuntu akubonye nkawe umuntu utunze imodoka <laughs> iyo umbwira ibyo kurya ndetse eh. kunywa kuri kunywa undi uri kunywa ibi se ni ngombwa uriga akumva ndetse n'uri kunywa wenda wavuga ibyo kurya ariko buriya kandi se nakanga nawe akira nk'uwo da akira rwose usomeho buriya njye ntabwo njye nimana rwose nose ni igikoma igikoma bagupfunyiki igikoma umugore yagupfunyikiye ntabwo reka Eh. ntabwo ndakukinywa ntugeraho se ah, ntacyo wagihaze noneho niyo mpamvu ushaka nawe ko baguha ibyuma eh, baraguha ibyo urya ntacyo komeza unywa igikoma ntabwo ujya usomaho ukinywa wowe uri muri buki eh, ntabwo ujya wumva ubabara mu mugongo se ariko se abantu bagiye bubahiriza gahunda kweri nk'uriya musore uba arampagarika hano iyi minota yose mpagaritse abantu baragira ngo ndi ku ndege nanjye nkeneye ibiraka byo kujya kuba umufundi cyangwa umuyede Eh? singura se simbona aje ubundi se araza ngo agira ati aje ngo agira ati yanyicishije imbeho ahanga aje kunshyingura se ariko nawe ntabwo tumaze umwanya munini tumaze nk'iminota itanu iminota itanu si iminota itanu nta kivuze nta kivuze ra iminota itanu nta kivuze <laughs> urahoze ubundi wowe wabwirwa n'iki kivuze ubu abantu b'abahanga babizi neza cyangwa b'abakire muri iyi suzi iminota itanu amafaranga baba binjije wowe urayizi wabibwirwa n'iki se ko wayibyagiramo ukabyagira ukagona minota itanu nta kibazo nawe ngo fiyerite fiyerite fiyerite bike wowe uza kunyiriza aha ngaha niba uhanye n'umuntu gahunda kuki utavuga uti ni mu kadomo eh? ni se buri koko rwose wampamagaye buriya ntabwo nari hano hafi rwose ihangane pe ihangane n'ubu ntabwo nagize ngo niba niba utari uri hafi kuki utabimbwiye kare utindatindaho ubu iyi minota tumaze aha ngaha nta kintu mba nyikozemo se ntacyo mba nyikozemo iminota itanu zikivuze wowe uza akazi mba nkozemo uza amacupa n'abanyweye iminota itanu uza amacupa n'abanyweye ngewe uri kuko witangira rwose ikiganiro utubwira nabi kubera ko nutangira utubwira nabi nibyo turi buganire nta kintu biri butange rwose gerageza basi ubanza utubwire icyo wari waduhamagariye mm, ibyo ni byo eh? rwose mm. sawa eh? noneho reka nkwereke yego uriya musi cyane rwose ntubizi se ko ncuruza amagambo ibyo bintu urabizi rero njyewe mm. nta bundi bucuti ngirana nawe ngira ngo urabizi ibyo ngibyo hari ubucuti tugirana se ese ese nturi fiyarite nturi fiyarite ntitugufata nk'umusaza wa gatoto umusaza ndi eh. se wa so umusaza ngende se wa so nawe se uranyita umusaza ubu ndusha pinya ngewe se uri kunyita umusaza ubu ndusha pinya eh? nyine seburikoko nyine ntabwo ari ibyo nari nshatse kuvuga nyine ndashaka kuvuga kuri fiyerite nyine fiyeri umunyacyubahiro nyine umusaza ni izina ry'icyubahiro nyine nuko uko nkwubashye urumva nka emusi ntabwo nagusuzugura kandi uri ahubwo rwose ubwo nugurira mhm. veruje tuzabiganiraho tubyumvikaneho numve ko tubihuje eh. turagendana eh, ntiwumva se ahubwo hanyuma ah, ah, rero icyo nagushakiraga yego urabizi ko usanzwe uri umusangiza w'amagambo mboneza amakuza ya rutabangira se ntunzi nyine ndakuzi neza cyane rero hari ikiraka nagize gutya nababoneye urabona ko ariya kabari gasanzwe ari aka kantengwa ariko ubu gasigaye gakoreramo umuhungu witwa karingushyu mbambu kari akabari ariko ubu bakagize resitora hariya bavuguruye ndahazi hanyuma rero aho ngaho niho ushaka kubarangira ikiraka nyine urabibona giteye giteye urabona wowe ko usanzwe umenyereye ibintu by'ubukwe neza yego ndashaka wowe uzagenda ujyeyo mhm. tumvikana mhm. ugende wambaye neza nk'umusangiza nyine natsabye nk'uko se musi nyine natsabye ndabona wambaye neza ah, noneho ugenda <laughs> ujyeyo yego wumva icyo ndi kukubwira ndakumva ubwira uti ngewe mbafitiye iki ikiraka ikiraka turagendana ndakumva tanu kwa tanu tanu kwa tanu moja kwa moja moja kwa moja sasa uje n'umubwira uti bafitiye ikiraka icyo kiraka hari abantu bashaka kuza kuhakorera ubukwe yego kandi bazishyura ibihumbi magana abiri ku ki ku munsi ubwo bazaba bakuriyemo dote na resebusiyo ibyo ntabwo bindeba ni wowe ubipanga nk'umuntu umenyereye iby'ubukwe noneho nabyemera wowe uzahita umbwira nabyanga nabyo uzagumya umuzamure ku mafaranga mhm. ugere kuri magana atatu nayanga mhm. uvuge magana ane nayanga uvuge magana magana atanu yo ndabizi ko atayanga kuri kariya gahegene hari amasaha menshi anabyanze cyane ko ari diro na miliyoni nayimubwira eh, wayimubwira none we namara kubyemera rero yego uzahita umpamagara kuri iki kuri telefone turagendana hanyuma se fiyerite ko nshimye iyo diro ibijyanye n'ibihembo wowe genda wowe yenda eh. ko si ngombwa yo kwambara hmm? neza hmm? wowe kibanza genda ugereyo hmm? nuhagera utangire nyine ukora iyo gahunda uko nayikubwiraga noneho ngewe n'ibicamo telefone yawe ibiriho n'iyangiriho yego gahunda ni sendingi demani ntabwo urahaga ngo tuganire se asigaye imwe nanga ntugatoye noneho ntabwo nari nzi ko inyama ijyanye n'igikoma nayahuye ntibakubwira ko byose ari mu mutwe se wowe wanakwiyaminiye kumva ko ari byo ntabirenze birajyana ariko rero reka iyi ngiyi nze kuyirya nyuma ntaza kugukereza ntibese kufashe ikayi n'ikaramu ntugiye kungezaho ikibazo se mbese ni ngombwa ikayi n'ikaramu mutsinzi mutsi ngaho umbwira rero ko naherutse nko urya gusutanya we ufashwa n'ibiti mbese ibyo wandika n'ibyiki ndakemutse ntubwiye ko ugiye kungezaho ikibazo cyawe ni ukugira ngo ngiye ibyo bibazo byawe mbanze mbyandike mbimenye noneho ndagenda nanjye nguhereza ibisubizo byabyo mbwira rega nta kibazo buryo ibintu turi buganira hano ku buryo uhita ubyibagirwa se ntabwo ari ikibazo cyo kubyibagirwa ni ikibazo cyo kuguhereza igisu reba inyamunguriye reba ariko nawe inyama ndiye uri kumva ibisubizo nk'uko nahura na mucuma nkamuha igisubizo nahura n'izindi nyama nta ngaho mbwira ibyo bintu waburwa n'iki kubyandika nese ko utanditse inyama ukaba ugiye kwandika ibyo utavuga zo urazibuka inyama zo ndazibuka bwira wahuye n'ikihe kibazo rero <laughs> ndumva cyakora umaze gusobanuka niba ikintu cyose ushatse gukora usigaye wandika hmm. urimo uragenda usobanuka genda umusirimu ariko hmm. urumva noneho kuba narashatse hmm. umugore wanjye yagiye anyigisha utuntu utu twose ni utuntu tw'uduco agenda anyigisha tw'ubwenge hari n'ibindi yanyigisha uzagenda ubona gake gake ni byiza we nuzabimbwira nyine igihe turi kumwe nta kibazo eh. rero urabizi ko maze igihe nshaka nyiramana urabizi ko eh. ko maze igihe ushaka nyiramanana mhm. nyiramubuza abantu bose ndi kubaza bambwira ko nkeneye ko nareba kibonke ariwe muntu uzi gushakisha bose uretse mm. na kuri bose ubwo ni bande wa mbere ese kuki ugiye kumbaza nkaho ndi muri interiviyu ubwo njye kutondeka abantu bose twahuye nabo n'abajije ngewe reka ndashaka kumenya abo bantu ni bande igihe ngewe ukibambwira mm. mpita amenya ko abo bantu ibyo bavuga ari ukuri cyangwa atari ukuri biragufasha iki ko nshaka ari nyiramana abo bantu urabashaka iki wowe nshakira nyiramana abantu ntabwo ari ngombwa reba abo nabo twahuye ngerageza gushakisha nyiramana ntiwumva rero amakuru yose ushaka kumbwira utari kuyambwira reka noneho ushyire igitabo ku ruhande ngo utege amatwi ibyo nibagirwa ubwo nawe ntuze kundenganya none se ufite ubwonko nk'ubwifi ku buryo ibintu tuganira uhita ubyibagirwaho ibintu urimo udusaba ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntabwo byakunda urabizi neza uzi seve yanjye njye ndi inyangamugayo njye kwiyangiriza seve koko nanjye nubwo inzara imereye nabi yenda kuzansinda mu nzu si buri ko ibintu byo gukora ibintu nka biriya sinabikora wenda nakiba nabeshya ariko ibintu nka biriya sinabikora ndagutsembeye do ndakubwiza ukuri kose ntubona ko muri iyi minsi dukennye abayimusi nta kazi dufite pe nta n'ikiraka cy'ubukomeruka ariko ntabwo nabikora ntabwo nabikora ntabwo nabikora reka ikibazo cyane muri imfura muri kwiruka nta nubwo mutuma mbasobanurira uko umupangu wose umeze turumvikana ntabwo njye nigeze mbasaba ko muzakubita akaringushyu ariko nimushaka kunyumva ngo mbasobanurire ntabwo ikibazo ari uwo twakubita icyo kintu cyumve neza si buri kuboko gukubita no gukomeretsa birahanwa urugero ngo emusi ngewe njya gusazira muri gereza ntabwo uzahubwa ikibazo ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo ubundi reka mbabaze musobanurire ubundi mwebwe muzi gukubita kugira gute gukubita gukubita gukubita se ninde byananira hatajemo no kudiha ahubwo hatajemo kudiha sasa rero munyumve neza turakumva ngewe nagira ngo mbabwire ko umuntu ushaka ko yego ari uyu se buri kokura buriya ni fiyerite ukaba si umusazira ngwinde njyewe nyine wowe se buri koko fiyerite fiye eh, eh. patroni gatoto eh. none se uri kutwishyura ngo tuzaba ari we dukubita gukubita gusa se nyine muzanobe mu byonde mu byondagaze ku buryo mbinoge neza nkubita ahantu hose ku buryo noga ese wabibona gute uraho waje ukabihembera ukaryama hmm? ejo ntuzi ko uzajya mu kazi ibyo biraho ahubwo kare mutsinzi yaje ku kazi ambwira ibintu nicyo ndimo ndatekereza yabuze nyiramana ntuzi ko nyiramana bamusezereye kwa muganga agahita abura irengero hmm. ashaka umushakira wese uri umukomisiyoneri ushaka abantu uranga abantu babuze ubwo bukubwe muri we rwego yambwiye ngo nimumubonera azampa ibihumbi ijana ngo yampa ibihumbi ijana noneho nanamubona akampereza ibindi bisigaye ibihumbi ijana ubwo ni magana abiri ibihumbi bingahe by'amagande by'amazimbabwe by'amanyarwanda eh, eh, eh, ubwo se shiri wenda ndakumva pe ariko se ugukuza ubukene tumazemo iminsi hano iyo eh? wihangana kuko ayo mafaranga ukayazana ubwo ngubwo usanze yisubiye ya ikiraka yagihaye undi muntu eh? ah, ah, mugana si ubwo ariko ntabwo yagitanga reka agiye biriya bintu nta wundi muntu ubizobereyemo muri gatoto igihe kibonke yabukuraho se umuntu ndusha gushaka umuntu kandi ikindi rega buriya ngewe ngewe nyiramana ngewe nabimumushakira rwose ikibazo ni kimwe byansaba kujya kumushakira i kigali bitwaye iki ese wumva namara iminsi ibiri ndi i kigali bikagenda gute ndiyara hejuru y'ibyo bihumbi magana yakwemereye kumara i kigali suzamara iminsi ingahe nzamarayo iminsi ibiri nyine ubwo si iminsi ibiri hejuru y'aya mafaranga angana gutyo ubwo numva ari ikibazo ah, kiriho ntihajya wibuka ko turi abajene mari ubu narara ntagupfumbase nkabishobora koko hmm? Hmm? ntabwo nabishobora pe nta ibyo bintu biheruka kera narara ndeba bugacya ngaha rero reka mubwire ngwino tujye kwiga si byose urumva nyine hmm. ngewe nagira ngo tubiganireho nanze gufata umwanzuro ntakubwiye si byo kuko bambwiye ko abantu bamaze gushakana baganira ku bintu icyemezo bafashe bakagifatanya nk'abantu bubatse urugo niyo mm-hmm. mpamvu burengewe nakomeje mbitekereza naho ubundi mba naragiye ndakumva pe mm. ndumva impamvu yawe ariko inkoko aba ariyo ngoma mu gitondo uzinduka ujya ku muriro usanze icyo kiraka yagitanze bikaduca mu myanya y'intoki nta kibazo muganga urebe tujye kuryama gwinoze gwinosha Eh, ndi gupfumbata nyine ejo ko ntazagupfumbata se eh, mwiriwe mwiriwe cyamaye nk'imana ya gatoto turashize turarindimutse cyore ayiwe mm. papa arabyaranye tafiyerite najya nabona ishyano niko siperanse muri kurya ibijumba ibiju kuki mutatetse inyama siperanse eh? urinjiye nta no kuvuga uti mwiriwe mute mugize mute ngo usuhuze uri kuvuga ibijumba se bitwaye iki ibijumba si ibiryo kimwe nakubajije ni kuki mutatetse inyama aho sewe ejo umunsi wose urabizi yuko saa sita twiriwe iki twiririwe inyama twari twatetse inyama hanyuma nijoro n'ubundi niko byagenze hanyuma saa sita twariye umuceri ubu rero muri iri joro twagombaga kurya ibijumba umuntu agahindura muto ndakubajije kuki mutatetse inyama <coughs> ese uragira ngo ibyo mama akubwiye nongereho iki sasa agateka Barabara Yesu we Siperansiya na Mutoni ndababajije ngo kuki mutatetse akanyama bimeze bite Mutoni si mwe kubaza Siperansiya na Mutoni kuki mutatetse inyama Mumbabarira umusubize ngiye mu ndeke nirire Yaya karabaye rero ariko ibi nari narabikubwiye si ibi bintu nari narabikubwiye ndakubwira ntikwifata kwawe ukivumbura ngo ugiye kwegura kazatubaho ntikabaye ibijumba mwujuje isiniye ameza yose ibijumba muri kurisha iki ntukwicaye se tukaryoherwa tukabyara imbwije ubu si ukuvuga ngo mu minsi iza turaza kujya turya iki impungure na nyiragasogereza n'isogo bivanze n'inkarishya ziriya bita intagarasoryo kubera wowe ubu se ndabigenza nte koko ubu se ndarangiye neza ubuyobozi bubi si nyongeye kurya amatako y'inkoko ngo nyarishe koko agafi noneho n'umureti sipesiyare mutetse ibijoro si ukubera kwegura kwawe twagira ngo ibijumba ntabwo babirya uzisegura mbwa gukwegura kwanjye ubundi amafaranga y'umwana ah, ah, buratse buratse sepe buratse buratse buratse ubu ugiye kuvuga ngo ntabwo babahembaga cyangwa ngo babahembaga make sepe mba mbizi wumvishe nyoko ugiye gupinga ngo ntabwo babahembaga abayobozi ndabizi muragavura niko ako kayobe wagatamuye atari uko batangiye kuguhemba ugiye ku buyobozi bw'umudugudu ntabwo wari ufite ibiri ijana ukagenda ukabyibuha ukagira ibiri ijana na mirongo ine ntufite iryine eh, hanyuma nashyingiwe ntameze gutya eh? hanyuma ibiro byanjye wari igikarasi weke ibiro byawe si ijisho n'irimba irya mukuru rizinduka rigiye kureba baracyakuriza koko eh. none ndebera vurema umva rero nkugira inama n'ubundi reka nkwereke reka dukubite umuntu bita donata kudeta usubire ku buyobozi umuntu yongere kugira icyo afata rwose arye yijute e, ibi bijumba iyi mbwije dore wo nako nimwakira akira muto kira mbarute mbazaniyemo umugati aho ngaho njyara aho nanyuze nirira akaburushete kokeje neza agahene kari kakiri gato iyo utuzanira se iyo utuzanira ariko nzi ko mwazitetse wari wasize wazihashye se ariko ni nacyo kibazo cyanyu mufite izo mwariye ejo saa sita na nimugoroba murya inyama nk'abarimo kurya impungure muto ubundi mwe mwakagombye kuba mwaratetse nkeya nkeya zikajya zijya amahangaha nge ntabwo nazi nabaho ku kirunguriro cy'ibijumba rwose hoya nimugumane ibirungurira byanyu ubwo ejo ubyukana ubwanga ati ntabaze se buri koko umuhini w'isekuru awujyanye hehe oh, <laughs> uragakene numva ko urutari rw'umworoge aharara ah, ah, ah! ayo eh.